エンカウントリンクしますアスラここに参上かわしてみせますゴビル1000万級の激辛ですよ ビル1000万級の激辛ですわ がいな見つけましたありがとうございますこれも忍術みたいなものですお覚悟はできていらっしゃるのかしら一生タイム覚悟しなさいとりあえず燃やそうか手裏剣じゃあ 覚悟はできていらっしゃるのかしらかわしてみせます一最強可能性発想覚悟しなさいあなたのい誰にも私を止め 調理後のたい焼きは格別ですわねキボトスで行われる